作为口罩实名制2.0技术团队的成员，我们来测试四月下旬即将推出的功能，就会用到健保卡来做身份认证。先输入取货序号十码，身份证字号后四码，是否预定下期口罩？这边预设是是。哎，第一份小白单就印出来了。接着按下续订按钮。 这里说明鉴宝署为了保护大家的个资，就和插卡缴地价税的功能一样，机器是看不到就医记录的。这里有画面提示说，请在机台下方插入鉴宝卡，插卡的指示灯亮起之后，按下同意按钮。哎，一瞬间就成功了。第二份小白单上可以看到续订的查询码和门市资讯，从头到尾不用一分钟，续订就完成了。 非常感谢辛苦的技术团队和公务同仁，我们下次见。